Oi pessoal, aqui é o Jurupoca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse modpack com um pouco de claustrofobia. E no vídeo passado, eu acho que nós fizemos esse daqui, mas eu não, não me lembro agora com muita certeza. E assim, eu ainda não coloquei o... o tipo, ninguém... Eu não coloquei ainda aquele mod, o mod que eu falei que eu ia colocar o Project E, é, porque o vídeo ainda não saiu, eu acho. que, se eu não me lembro, o vídeo que eu perguntei sobre o mod foi dia 22 de fevereiro. E eu estou gravando isso daqui antes de, desse dia, então ainda não saiu o vídeo, não respondeu. Então ainda estamos sem ele por enquanto. Mas aqui ó, vamos vir aqui para as quests e nós estamos fazendo quests aqui e agora nós conseguimos fazer isso aqui ó que é três desse bagulho aqui, ó, que nós já temos três. Vamos aqui, tum, pronto. Falta esse, que precisa desse, que precisa desse, que precisa desse, que precisa desse. Dust no coisa. Eu tenho que dar Dust. Tenho, não tenho. Pelo menos no meu inventário, né? Deixa eu pegar esse daqui, não vou precisar disso. É, não temos Dust. Eu não vou conseguir. Tem que fazer outra picareta pra isso. Ela não quebrou, tá, gente? Ele, o negócio, ele... Ele, quando não chega a 4, ele tira a picareta da minha mão. Por quê? Não faço ideia. Aí, ó, nós conseguimos 5. Só um tá bom. Quantos que precisa, na verdade? Precisa de 8. Cada um dá 2, eu só ia precisar de 4. Que tá legal. Então sim, eu vou ter que fazer um negócio. Negócio, tipo, digo outra picareta. Deixa eu depositar algumas coisas aqui assim. Porque meu inventário tá meio cheio, né? pegar aqui assim as madeiras que eu, tudo que eu peguei aqui. Que eu peguei aqui não, que eu botei ali. Aí faz assim. Assim. E aí, deixa eu pegar aqui a careta. Pra pegar mais disso. Já temos um. Então, de mais três. Dez. Então, Agora só preciso transformar. Tá, vou ter que cuidar primeiro essa e depois botar a outra. Aqui. Eu me esqueço que a Ariel e a Gravel caem. Tipo, elas não ficam no ar flutuando. Deixa eu pegar aqui o bagulhinho pra vir aqui. Porque eu quero isso daqui. Botei ali. Vou quebrar isso daqui, vou testar de novo o que eu tinha feito outro dia. Que é jogar aqui e não ali. aí. Pronto. Cadê a... Que aí assim nós não gastamos a, nossa água. E aí nós conseguimos pegar de volta. Vamos ver o que mais dá pra fazer agora. Eu não sei o que é esse Smelling Fine. Porque os três que estão em volta já estão prontos. Só que ele ainda fica com esse Smiling Fine. Que eu não sei o que, que é, onde, qual que é. Aqui não tá, talvez esteja aqui. Ah, aqui, ó. Esse daqui, ó. Achei. Precisamos de um desse. A vai precisar de bastante dust. que vamos eu fiz aqui a minha picareta, que a gente já, já faz bastante aqui. Qual a porcentagem mesmo de vinho? É 7%. É meio baixa. Não posso discordar disso que eu não entendo que assim, agora tá com zero, né? Só que eu ainda posso usar a picareta pra mais uma vez. Qual o sentido disso? Nenhuma ideia. Seguimos. Oito. Vai faltar só mais quatro. Peguei todos, peguei. cadê aqui? Preciso de ferro, tenho um. Tenho mais. Aqui assim. Ah, não achei. Preciso de mais dois. Aí. Cadê? Aqui. Pronto. Aí aqui. Não, é. Precisa de dois assim? Eu não me lembro do crafting. É, precisava só de dois mesmo. precisava de três, não. Cadê? Aqui. E por que eu fiz de ferro e não de pedra? Por um motivo. Deixa eu pegar aqui assim e coisar esse também. Que aí ela fica assim. Que aí eu venho aqui, ó, eu clico no Shift, é quando quebro um, quebra todos. Viu? Aí vai mais rápido, né? Porque como é ferro na madeira, então é bem mais rápido. Só que além disso... Pra que eu tô fazendo isso daqui mesmo, gente? Ah, é Dust que precisa, não é? É. Pega a vida clicando no shift. Ai não, gente. Sobrou uma aranha, areia aqui. Bom, eu posso pegar uma terra. Cadê? Cadê as minhas terras? Eu preciso do pozinho da... Aqui tem três. Aqui... Ah, aqui tem, tem aqui já, Aqui. Mas eu me assustei de verdade agora, gente. Vocês viram a minha reação? Cadê a terra aqui? Também vou cega de vez em quando. Consegui uma mais sem querer. Eu agora preciso fazer com que isso daqui... Cadê? Aqui. Pegar isso daqui também, que aí ajuda um pouco. Cadê o negócio? Aqui. Como é isso aqui crescer, gente? Isso. Aí o que, que eu vou pegar? Isso daqui mesmo. E eu vou por aqui assim, eu vou plantar tudo aqui assim. Vou pegar isso. Fazer crescer os bagulhos. Não sei se cresce, acho que sim. Você vai mais rápido, sabe? Aí um já cresceu aqui. Desceu de novo. Quando cresce uma vez, cresce rapidão, né, gente? Depois. O problema é chegar nessa, nessa fase aqui. Aí, esses aqui já foram. E por que, que eu tô fazendo isso daqui? Pra quem tá se perguntando, né? porque eu preciso de... Qual é o nome? Da string mesh, teia, não sei qual é o nome daquilo. Pra fazer... Pra pegar o dust, porque eu acabei perdendo as minhas. Vai, coisa pra crescer. que Meu inventário tá cheio, gente. Deixa eu vir aqui. Vou esvaziar um pouco aqui meu inventário. Meu baú também tá meio cheio. Mas... Aqui. É legal que tu pega tudo de uma vez só. Seria cinco aqui. Deixa eu tirar isso daqui daqui. Aqui. Mais um pouquinho. Ah, eu já tenho nove. Não, pera aí. Ah, nove. Ah, deu aqui uma brisada. Legal. Mas... Já que é assim... Consegui onze. Agora eu vou conseguir... dezessete de novo. Agora tem 14. Nós precisamos de 18. Bom, o vídeo tá meio comprido, né? Já tô aqui gravando 18 minutos. Então, eu vou, vou deixar assim mesmo, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande. Senão vai, ter, vai ser muita coisa pra editar. E aí eu vou ter que ficar 500 anos editando esse vídeo. Eu já tenho outras coisas para fazer, então esse vídeo aqui nós vamos plantar isso daqui mesmo e foi bem rápido, né? Então já ensinei uma coisa, que isso daqui é facinho de fazer. Você só pega um balde, que é três ferros refinados, e quatro, quatro copper, desse jeito aqui. E aí você faz o negócio. Aí você, tipo, faz assim, coloca 3, é né, 3, tipo, 2 de água pra ficar assim, que aí não, você não perde. 3 de água no caso, né? Deixa um aqui no meio, porque se ele vai atrapalhar se ele ficar com, também com o negócio. Aí você clica no shift e vai, vai coisando assim. Então é bem fácil de fazer crescer rápido. Aí eu já consegui mais 3 agora. Agora eu tô com 18. Só que eu preciso de mais 9, vai demorar muito tempo para eu conseguir as 9, então vai ficar aí mesmo. Então, se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no, aqui no canal, é, deixe sugestões nos comentários, aí ative o sininho das notificações para ver os próximos vídeos que eu postar. Tchau!